Historical architecture stands at once in the past as a historical artifact, but also in the present as a part of our daily environment. As such, it invites us to reflect on the values that we attach to our contemporary environment in relationship to historical and other values. And I think this kind of critical thinking, this critical dialogue is very important. das Kulturerbe ist wichtig für die ETH Zürich, weil es einfach zeigt, dass die ETH eine Geschichte hat. Dass sie nicht nur im Hier und Jetzt lebt und auf die Zukunft schaut, sondern dass sie auch eine Vergangenheit hat und dass es für Verantwortliche der ETH zu verschiedenen Zeiten wichtig war, nicht nur neue Labors und neue Hörsäle zu bauen, sondern auch Archive, in denen also das kulturelle Erbe aufbewahrt wird.